in! जानते हो अब तक पहुंच जाते अगर रोमन सोने का शोरूम साथ लेकर नहीं आता अब वो जिधर भी जाता है उधर चमक जाए हम अंदर अटक गए तो आज हम क्या उड़ाने वाले हैं क्या द वैटिकन अगर तुमने वो ना किया होता जो किया dummy. हमें चाहिए होगी हथियार गाड़ियाँ oh, वाली गाड़ी खेल खत्म डॉम और तुम्हारे